YouTube, desde el día que se fundó, ha reunido de todas partes del mundo diferentes tipos de material paranormal. Algunos son reales y otros muchos son falsos. Y tú debes ayudarme a saber cuál es real o no. Quédate con nosotros para analizar el siguiente video. El terror está en todas partes y lo paranormal está delante de ti sin saberlo. No creas que estamos solos. En lo espiritual o fuera de este mundo, no estamos solos. Hola a todos, mi nombre es Norman Blades y esto es Ultratumba Web. Luan Méndez es un reconocido canal de YouTube en Brasil con más de 2 millones y medio de suscriptores el mismo se dedica a hacer exploraciones urbanas en lugares abandonados, sitios que muchas veces son tan peligrosos que estos chicos van armados para no solo protegerse de lo espiritual, sino también de lo terrenal. En este video de muchos que tienen en su haber, se encontraron cara a cara con una entidad dentro de un hospital en ruinas. Para lá? Vamos seguir então. Já sei onde nós vamos. Já sei onde nós vamos. Queria só uma resposta. Vamos pra cá. Não vai descer, Lu? Não. fue? O ¿Ah? ¿Ah? que foi? O que foi? O que foi, mano? Hã? Luan? Ela quer acabar com a gente aqui, Luan. Aonde? A enfermeira. Eu senti. Mão de... É terrível, é terrível. Acá uno de ellos logró ver algo extraño, al parecer el espíritu de la enfermera. Quiero que analices las imágenes, mira sus rostros, junto a sus expresiones. ¿Qué piensas? ¿Real o falso? Déjamelo saber en los comentarios. Sigamos. Enfermera. Enfermera. está aqui, Leandro? estoy sentindo, mano. Ela tá nesse corredor, Luan. Não. Cadê o espírito da enfermeira que você não quer vingança? Nós veio ver você. Vivo aqui, mano. Eu quero só ver você. Chegou demais, irmão. Cadê você, enfermeira? Você não quer vingança? Ai, que que é isso? Ai, meu Deus! Que que é isso? Douglas, Douglas, Si se fijan claramente, se observa una figura como de una chica. La misma lleva un traje al parecer de enfermera. Luan y sus compañeros entran en pánico, comienzan a correr mientras disparan. Imagina que te encuentras en un lugar así y te topas con una entidad similar. ¿Qué harías? Observa la repetición detallada. Detalla todo y dime si crees que es real o no. Déjame tu comentario al respecto. Con gusto, en el próximo video te saludaré desde el más allá y publicaré el comentario más acertado sobre este video. Si te gustó, dale like. Si crees que es un buen contenido y un buen material, házmelo saber suscribiéndote al canal. Y si tienes contenido paranormal en tu haber, envíamelo a la dirección de correo electrónico que ves en pantalla. No lo olvides, darle clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen las advertencias de que hemos subido un nuevo video. Yo soy Norman Blades y esto es Ultratumba Web.